Ah, sekolah uh, yang dibu- akan dibuka semula pada 22 Julai ini 15 Julai sekolah menengah uh, beberapa sekolah menengah akan dibuka dan 22 Julai dijangka semua sekolah uh, sekolah menengah sekolah rendah semua sekolah akan ber- beroperasi uh, jadi sama-sama kita tunggulah dan uh, terbaru saya baru dapat tadi uh, satu lagi berita yang kurang enak

topik hari ini adalah reaction khas banjir SK uh, Daingin. So, uh, let's check the video selepas ini. kan paling ya. teruk lah ini banjir kencur kencur ada bosnya ini sebuk yakut pun kencur kamu nak minum tu yakut tadi <laughs> ya berkunci pula Allah ni bilik Jabat macam mana? 리스가 님이 그라칸 Thank you. Okay guys, uh, welcome to Mr. Matt channel Saya Mr. Matt dan awal pagi Sabtu ini Semasa video dirakam Kita ingin ketengahkan mengenai uh, satu video yang tular uh, Di mana uh, memaparkan kemusnahan yang berlaku di SK Daingin Ulu Kimanis Namun sebelum itu, uh, Mr. Matt ingin mengeluarkan uh, Semalam Mr. Matt dapat satu message daripada salah satu NGO. Uh, ah, ini adalah mesej dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami sekumpulan individu berhasrat mencari sumbangan keperluan sekolah terutamanya alat tulis untuk disumbangkan kepada 50 orang murid dari beberapa sekolah yang telah terjejas banjir di daerah Papar. Sumbangan akan diserahkan kepada keluarga murid yang memerlukan pada 4 Julai iaitu Sabtu uh, hari ini ketika video ini dirakam. Sesiapa yang ingin menyumbangkan barangan sekolah boleh dilakukan melalui akaun seperti di bawah atau hubungi kami jika memerlukan kami untuk mengambil barangan sekolah yang disumbangkan. Okey, uh, ini dia punya uh, dia punya nombor akaun. Saya akan Uh, terterakan nombor akaun di sini ataupun boleh hubungi saya atau hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Okey, saya akan ini merupakan aa, uh, di sini aa, uh, merupakan nombor telefon yang boleh anda hubungi untuk memberikan bantuan aa, barangan sekolah kepada mereka yang terjejas dengan banjir pada minggu lalu. Okey, um, itu sedikit selingan sebelum saya pergi kepada topik yang selanjutnya iaitu uh, satu video yang tular uh, di mana dalam video ni memaparkan kemusnahan uh, kemusnahan yang berlaku di SK Daingin uh, merupakan salah satu sekolah yang amat teruk terjejas pada banjir 28 uh, 28 Jun pada minggu lalu kita sama-sama saksikan video tersebut Okay inilah video dia oh ujian datang tanpa kami duga ini adalah footage selepas banjir di SK Naingin saya dapat footage ni daripada siapa kakak yang mengajar di SK Dainin salah seorang daripada dia punya uh, rekan sekerja yang buat di footage oh terus Oh my god, kayu guys kayu kamu beton tercabut dari akar bang dari luar itu aduh oh my god Oh my god. Ini yang keluar di TV1 pada lepas. Kamu tengok tu guys. Oh my god. Itu kan pokok pisang. Dari sebelah betul. Boleh-boleh sampai di sana. Kamu tengok dah <laughs> ikan ya. Setuju. Alah, maksian. Ianya tidak mematahkan semangat kami. Ini sebelum budak sekolah kena umum ini. uh, apa sebelum belum lagi uh, kalau ikutkan 22 Julai kah outcome dorong akan buka sekolah kalau begini dia punya anu nih kerusakan nih habis buku-buku semua outcome nah aku tengok tuh nggak tahu paras nah aku tengok ya Allah Oh, Teruk betul banjir di sekitar ini, no. Nah, sampai separuh, ba. Teruk, teruk betul di sana tuh. Nah, lumpur masuk. ke sekolah pun habis. Nah, tuh kamu tinggal ya tabir itu. Apa kaki tuh banjir sana? sebenarnya ini sekitar yang ini pernah dulu uh, eh, banjir berapa kali sudah ini paling teruk lah sampai kayu pun masuk situ nah aku tuh oh kesian lah kayu pak kau pak kayu pak masuk sana oh my god nah oh my god besarnya kayu tuh macam ribut Greg kok, oh. ribut Greg tahun 1995 sampai ingat ribut Greg di Keningau tuh. Macam gitulah tuh di SK Dainin. Mungkin tempat lain pun ada juga lebih teruk macam saya tidak tahu yang di sebelah Kota Belut. Nah. Ha. Ha, ah ini WhatsApp dari mana ni? Eh lala, kasihan Jasiliawan ni. <laughs> Di mana nih ya? Bengawan. Langsung mana nih gadung? Ini masa minggu lepas nih. Atau semua tapi macam mengawan, mengawan kaki manis. Kaki manis betul. Tapi nato sebelah mana. Oke, okay, um, itu merupakan uh, video yang pertama yang saya dapat daripada saya punya kakak uh, kita ingin ketengahkan lagi beberapa video ok guys saya jumpa ni satu video uh, di facebook uh, di mana ianya di share oleh uh, mantan MP Papar Dato' Rosna Haji Abdul Rashid Sherlin so kita sama-sama tengoklah. Oh my god Sungai Papar ke tu? Ah ini yang saya jump ah yang di Jeti Kuala ni. Oh, runtuh sudah, tinggal kenangan. Mas dulu masa saya mula-mula kerja, saya pernah ke Jeti ni untuk buat kaji selidik dengan orang sana. Jadi kenangan lah. Nah, oh my god melimpah bah sungai itu pergi sana air sungai papar di mana kinarut uh, ini di mana nya ah? cengki manis uh, ah, ini sungai papar sekejap saya video dia dia ada lagi video yang anu tu tapi saya tidak jumpa apa. ada saya itu lagi truk dia punya keadaan banjir dia Ah, ini rumah kakak saya Dia buat live 28 hari bulan Eh 27 ke 28 Hari Sabtu minggu lepas Ini Di sekitar rumah dia Kau tengok dalamnya tu guys Oh my god Masih baik dia tidak apa-apa Kami pergi apa Lepas daripada kundasang Kami pergi rumah dia um, Yalah selamatkan apa yang patutlah Pada hari Ahad minggu lalu ini macam hari petang hari Jumaat ke? eh bukan hari Sabtu ni nah kau tengok kereta dia dia parking atas ini pandangan daripada dapur dia ni kau tengok saja oh my god nasib saya tidak di sana oh. nasib kami hari tu kami di Kundasang itu jadi lepas dari Kundasang kami terus pergi tempat rumah kakak saya di di Danau di Ulu di Ulu Kimanis di ano apa ni Gansing Gansing ha, sebelum Ulu Kimanis di area dekat Pelatik siapa yang tahu tu area sana dia tahu tu nah aku tengok tu dorong banyak sudah ni kawan-kawan dia mengomen Ya, yep, banyaklah reaction. Oh my god. Asma Nora tu siapa yang kakak tu? <laughs> Oke, ini keadaan kak di rumah kakak saya. Naik air, Pak. Oke, kita pergi satu lagi video. Oke, saya tidak uh, jumpa video tapi saya jumpa ini gambar uh, hasil daripada ini daripada rakan uh, apa community di sebelah uh, Tabon Minansar. Jadi sama-sama kita tengok. Ah, ini di Tabon Minansar Eco ikut apa macam kawasan peringatan kau tengok oh my god dia punya oh lama saya pernah di sini ni runtuh sudah oh my god siapa yang siapa yang pernah tengok video saya dulu yang saya dah buat vlogging di uh, Tabun Minansar kamu cek di anulah saya punya uh, channel ada di, di di bawah nanti saya akan uh, apa uh, dia punya deskripsi di bawah kamu boleh tengok dia punya link video tu nah ini <tsk> oh my god aduh kasihan ni runtuh sudah ni ini ada laluan ni oh my god oh ya Allah tuanku tapi ada dia punya video ni siap saya mau share sama kamu dia punya video ada ni sekejap ya Ini saya penyerahkan di sana apa nih? Di Tabun Minansar tuh. Dia dia penyelia kawasan tuh, Pak. Mana so video dia? Ah, ini dia deh. Saya masih tunggu kamu. Dirakam pada 27 hari bulan. Oh my god. Macam macam laut kerok kok oh, banjir situ. Nah ini dorang berusaha menyelamatkan ini di nih uh kesian ini tabun ini tabun Minansar nih kawasan peranginan nih. Ah, uh, salah satu kawasan peranginan di uh, Batu 14 di Leki Manis masuk jauh dalam nih tapi syok lah dia punya keadaan memang syok cuma uh, iyalah kan kita pun tidak menjangka lah begini keadaan kan oh my god Cep sih cemas dorong kan tim tuh eh er, kenapa nih oh itu saja so uh, eh emang kesian lah banyak tempat yang bermasalah pada 27-28 hari bulan minggu lepas uh, ada kawasan yang dinaiki air okay, ini video daripada rakan Facebook saya uh, Zaini Jair cikgu Zaini Jair ini dia punya guru sekolah dulu ini keadaan di kampung Brunei di Timanis nah kesian loh Dorong naik kapan nih? Oh, naik jeep ya Allah truknya ini jalan kampung ya, Brunei bening nah ini habis sudah live dia sekejap saya lihat live Oke. nanti pada kawan. Alright, um, so itu beberapa footage yang saya sempat kongsi. Um, dan uh, alhamdulillah kalau kita balik dengan topik di SK Daingin tu alhamdulillah banyak pihak yang membantu dan beberapa individu NGO uh, beberapa agensi membantu memulih uh, keadaan di SK Daingin tu uh, diorang kasih bersih macam diorang kasih bersih kasi, uh, gotong royong lah bergotong royong uh, and then ada yang menyumbang uh, dari segi alat peralatan sekolah dan pihak PPD Papar pun uh, melawat keadaan di sekolah tu uh, harapnya keadaan bertambah pulih lah dan juga maksud saya bertambah pulih dia punya keadaan bangunan tu uh, kukuh bertambah di baik pulih dan uh, yalah kita sama-sama tunggu dan lihat macam mana uh, sebab baru-baru ni uh, PPD Papar telah melawat uh, di sekolah berkenaan dan uh, ada juga beberapa NGO yang turun untuk membantu uh, sekolah tersebut sebelum bermulanya uh, sekolah uh, yang dibu akan dibuka semula pada 22 Julai ini 15 Julai sekolah menengah uh, beberapa sekolah menengah akan dibuka dan 22 Julai dijangka semua sekolah uh, sekolah menengah, sekolah rendah semua sekolah akan ber beroperasi jadi sama-sama kita tunggulah dan uh, terbaru saya baru dapat tadi uh, satu lagi berita yang kurang enak saya mau share dengan kamu sini okay, saya jumpa satu lagi berita kurang enak ini daripada uh, daripada Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC uh, Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA uh, di mana um, pihak Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran uh, kuning iaitu waspada uh, kepada uh, di kawasan di negeri Sabah apabila kawasan pedalaman Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Telupit dan Beluran serta Kudat daripada 3 hingga 4 Julai uh, dijangka akan berlaku hujan lebat. Uh, ini uh, direkodkan di sini oleh Jabatan Meteorologi dan pihak NADMA menasihatkan uh, agar jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri atau daerah diaktifkan semula. Uh, manalah tahu jika ada yang tidak ber, yang tidak diingini akan berlaku. Jadi um, yalah kita sama-sama berhati-hati terutama di kawasan yang rendah. Uh, saya harap semua yang berada yang terlibat dengan banjir baru-baru ni untuk terus uh, berwaspada sebab kemungkinan pada hari ini ataupun esok akan berlaku uh, satu uh, fenomena alam di mana uh, hujan lebat akan berlaku seperti minggu lepas. So kita sama-sama berhati-hati dan juga berdoa. Kita berdoa agar dijauhi segala bala bencana kena sentiasalah uh, ikut uh, arahan daripada pihak berkuasa jika disuruh pindah-pindah. Janganlah kita apa pengarasi nyorang bila disuruh pindah nama pindah. Ah itu masalah besar tu. Bila sudah air naik ah lah kelang kabut mau pindah. Jangan begitu. Kita kena ikut ikut uh, arahan pihak berkuasa. Okey, itu saja uh, ah, Mr. Mat ingin sampaikan dalam video ini dan uh, harapnya semua dalam keadaan baik dan sihat. Dan saya harap semua subscribe, like tekan butang share dan kita jumpa di update video yang akan datang peace out